5 five, six, seven, seven, eight, eight, nine, nine, ten. Okay, okay na? <laughs> one, one, two, two, three. Yun know, mga trap, <laughs> sana dito naman tayo. So, hanap tayo ng malupitang sasayaw, no? sasayo na naman tayo. Siyempre, lagi naman tayo sasayaw eh. <laughs> Ayun, so, tinan natin kung may mahanap tayo no, na ibang lahi. Kasi dito ako sa labas. Ayan, nandiyan ako sa Ayan, tingnan nyo naman. So, baka may makita tayo. Pero, ayun, may naglalakad. So, puntahan natin, no? Kung mapapasayaw natin siya, di ba? Ng budots na Pinoy budots, no? Mga idol, mga diyan dyan. Siguro, dyan na yun, no? sabi natin kung mapapasayaw natin. So yan, parang naglalakad. So, lapitan natin. Pero mga idol. So, punta na. Kakasapin natin siyempre kung... Uh... Oh, where, oh my friend, where are you from? <laughs> Where Pram, from? Hello, Bangladesh. Oh, <laughs> what's your name? My name is Varjan. Oh, <laughs> nice to meet you, man. Aywa. You malam dance? Aywa, show ya show. ya. okay, sama-sama dance. Aywa, aywa, skila. Ana Filipini. Ah, ana Bangladesh. Oh, masyaallah Bangladesh sama-sama ah, dance. dansa. ini hi Alah ala hina ala. Hina hina. Hina? Hina hina dansa. Oke. Okay. Hai. subscribe the my friend channel youtube okay bro other brother my brother subscribe the youtube channel hi বাংলাদেশি friend কেমন আছো সবাই ভালো আছো তো Hello. 8, 8, 9, 9, 10. Okay na na? Run. Basta. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8. doy, doy, doy, doy, Tres